الأدنى للأجور وفي كلام كتير بيتنطور عكس بعضه في الحقيقة أنا لسه شفتش لحد دلوقتي قرار طالع بيقول هو احنا بنقول ايه يعني كل اللي عندنا كلام بيقول ان الحكومة هتعمل بالنسبة لموظفين الحكومة الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه ونقطة فده بيفتح كلام كتير جدا بيفتح كلام هو الحد الأدنى للدخل ده يعني غير ان احنا كنا بنطالب انه يبقى التطبيق على الحد الادنى للاجر مش الحد الادنى للدخل واصلاح منظومه الاجور المرعبه دي اللي فيها ناس في الحكومه بياخدوا قد ناس تانيين 10 مرات وعلى نفس الدرجه ونفس الوظيفه وحاجات بالشكل ده بس ده بيفتح يعني فتحه كبيره خالص هل هو هيتطبق مثلا على المؤقتين ولا مش هيتطبق على المؤقتين؟ هنطبق على الناس اللي بالعقود في الصناديق والحاجات المختلفه ولا مش هنطبق عليهم الواضح تماما سواء من القرار او من ردود فعل الوزراء لاول وهله اللي طلعوا اتكلموا في الموضوع انهم ما فكروش في تدريج مرتبات وبناء عليه فكره ال 67 مليار اللي هم عايزين يوفروها دي لا هم مش محتاجين كل ده هم كل اللي بيفكروا فيه انه كل اللي اقل من 1200 هنرفعه ل 1200 وحتى هل يا ترى هو بيفكر في الحد الادنى للدخل زي ما كان ايام مرسي بيفكر انه ده موظف الدرجه الثالثه اللي معاه بكالوريوس او ليسانس ولا العامل اللي لسه بيدخل اول مره سوق العمل ومعهوش اي مؤهلات ولا خبرات ولا اي حاجه في الدنيا ده يفرق عن ده يعني لو هو بيتكلم عن موظف الدرجه الثالثه ولا انا بتكلم على 1200 يبقى الثانيه بقى اقل منه بالتاكيد فدي مشكلة موجودة في الموضوع مفيش كلام عن تدريج مرتبات بالمرة ودي هتعمل له جليكة كبيرة في الحقيقة في وسط الموظفين أنا م... أنا بشتغل بقالي 11 سنة بالماجستير مرتبي دلوقتي الح... الدخل بتاعي كله على بعضه بالحوافز 1100 جنيه هيزودني هيخليني 1200 حلو طيب هل هو هيجيب اللي لسه هيعينه يخليه 1200 زيي؟ طب بلاش انا اللي شغالين من قبل مني من 20 و30 سنه هيعمل فيهم ايه يعني احنا بنتكلم عن ان هو زود الدخل من 732 ل 1200 يعني 468 لو انت عملت نسبة كده 468 على 732 تطلع اكتر من 60% فلو هو عايز يحسبها بالمنطق الحسبة دي فالمفروض ان هو كل الموظفين وكل العاملين في الحكومة يبقى بيزودهم بنفس النسبة على اجورهم يعني لو انا عايز عايزه ابقى نقلت كل الناس نفس النقله بالتساوي بشوف انه يعني احد طرق الحسابات في رايي ان اشوف انت زودت الحد الادنى ده بنسبه قد ايه وزود كل الناس بقى زيه زق لفوق زق لفوق تمام بس هو في الحقيقه برضه بالحسبه دي هتفضل بعكاكه آه، البعكاكه المتلخبطه بتاع الاجور ما بتتحلش لانه هيفضل في عندك يعني احنا عندنا اقل حد في موظفين الحكومه ده دلوقتي حافظه 200% ده بعد القرار اللي طلعه حسني مبارك قبل ما يمشي مباشره ودي عملت فرق نوعي في مرتبات موظفين الحكومه في الحقيقه لانه الحافز قبلها مباشره كان 75% بس فزاد بقى 200% مع ال 30% اللي ايام الهوجه بتاع الحد الادنى للاجور فالموضوع رفع بس فضل عندك لانه انت عندك اعتقد انه الاجر الاساسي من منظومه الاجور في مصر بيمثل 20% والاجور المتغيره بتمثل 80% يعني انت عندك هرم مقلوب غير العالم كله وبالتالي ده بيدي فرصه للفساد في توزيع الاجور المتغيره فرصه كبيره جدا لانه ما بيبقاش فيه قواعد واضحه بالاضافه للتفاوض ما بين مكان ومكان يعني انا في القوى العامله الحافز تقريبا الوحيد عندنا هو ال 200% الضرايب العقاريه بعد النضال بتاعهم بقت عندهم الحافز حوالي 400% بتوع ضرايب المبيعات بياخدوا حوالي 11 ضعف بياخدوا 100 وحاجه في يعني 11 ضعف اجور متغيره البترول هتلاقيه اكتر وهكذا فانت عندك بعكيكه ليها دعوه بان الموظف اللي داخل هنا على نفس الدرجه وبنفس المؤهل بياخد في نفس في نفس في الجهات الحكوميه في اجور متغيره طول الوقت وكل ما الموظفين بيقدموا كل ما المساله دي بتكبر كل ما مرتبهم لو يعني الفرق في الفرق في موظفين الحكومه ايه ان انت انت عندك العلاوه 3 جنيه بس طريقه حساب العلاوه وما يترتب على العلاوه بيخليها بتفرق مش بيبقى قصه 3 جنيه فده نفس الكلام ان كل ما الموظفين بيقدموا جهاز الحكومه دلوقتي بقى شايف اصلا لانهم موقفين التعيينات من 85 فانت عندك بعقده كبيره فهو حتى لو زود الاجور بالمنطق ده في عنده نفس التفاوت هيفضل شغال فهو المساله عايزه حلول في رايي جذريه بس انا ما افتكرش ان هم بيفرقوا بيفكروا في التدريج ولو ما فكروش يدربوا هيبقوا فتحوا على نفسهم فتحه ما تتسدش في وسط الموظفين في الحقيقه يعني انت عمال تقول لي انا هزود مرتباتك انا عملت الحد الادنى للاجور 1200 جنيه وانا موظف ما لقيت نفسي ما فرقتش معايا والاجور زادت والاسعار زادت في الشارع انا بالنسبه لي دي فيها مشكله الكلام بالنسبه للقطاع الخاص مختلف عن كلام الحكومه كلام بالنسبه للقطاع الخاص لسه بيناقشوا يقول لك لا انه طبقا لقانون العمل اللي بيقر الحد الادنى للاجور هو المجلس القومي للاجور بالنسبه للقطاع الخاص وده بيطلع بقرار من هذا المجلس مش بقانون وهم ده اللي كانوا بيطلبوه اصحاب الاعمال ان احنا عايزينه يطلع بقرار عشان ما يبقاش ملزم يا جماعه ما تجيبليش قانون يبقى انا مجبر ان انا انفذه بيتكلموا الكلام ده بشكل واضح والكلام لحد دلوقتي على 800 جنيه لا حد جاب ألف سيرة ألف ولا حد جاب سيرة ألفين ولا حد جاب سيرة أي حاجة من الحاجات دي في المناقشات في اللجنة دي لغاية دلوقتي واقف عند 800 جنيه وفي محاولات تأجيل لإقرار الموضوع أسبوع أسبوعين ولسه مش عارفين هيبقوا بيجروا لحد فين. بيتكلموا إن في 1000 مؤهلات. يعني لغاية دلوقتي لسه ما فيش حاجة طلعت في الموضوع. ففي في الإشكالية التانية دي إن أنت يبقى في عندك حد أدنى للأجور في الحكومه غير حد ادنى للاجور في القطاع الخاص في حين هما الاثنين بيشتروا من سوق واحد وبيركبوا نفس المواصلات وبيعيشوا نفس العيشه وبل بتوع القطاع الخاص يعني لا مؤاخذه يعني بتطلع عينهم في حين ان بتوع الحكومه يعني شروط وظروف عملهم مرتاحه بشكل اكبر بكتير عن عن القطاع الخاص يمكن الكلام اللي بيقوله محمد يبقى مظبوط ان دول اكتر ناس صوتهم عالي ان دول اكتر ناس كتله ممسوكه يبقوا دول هم اللي بيهيصوا ويزيطوا للنظام في الحقيقه يبقى فكره ان احنا نبقى بنحاول نرضيهم ممكن فعلا تبقى ورده في الحسبان عند عند الناس دول بس يعني في في مشاكل كتيره في مشاكل لها دعوه بالتمويل هل هو بيفكر يمول مثلا من انه هياخد من بند الدعم هل بيفكر يمول من ان هو هياخد من بند التعليم هل بيفكر يمول ان هو هياخد من بند الصحه ولا زي ما محمد بيقول انه المنطقي انه يمول من الحد الاقصى للاجور ومن فرض ضرائب تصاعديه وغيرها من الحاجات ما فكره انه ما بيتكلمش هيمول منين دي نفسها في حد ذاتها برضه تبقى بتقلق وتبقى بتخلينا نحط تساؤلات كتير خالص يعني الموضوع كله على بعضه في رايي آه هو محتاج اراده سياسيه اولا تفرض انه هنيجي على اصحاب الاعمال عشان العمال لو احنا عايزين نعمل شويه عداله اجتماعيه هنغير منظومه الاجور حتى لو هنزعل اللي بيقبضوا بشكل متفاوت كبير فوق خالص بس انا هبقى بحاول اقرب المسافات ما بين الموظفين بس هو لا يجرؤ يعمل ده ولا يجرؤ يعمل ده هطبق الحد الاقصى للاجور بس هو نفسه مش هيطبقه على نفسه في الحقيقه اللي المنوط بياخد هذا القرار المفروض يطبق عليه فباي منطق انا متصور ان هو هيطلع هذا القرار اللي هو هي, هي يعني هيبقى بيتحسب عليه اول واحد بس انا رايي انه الميزه في المساله دي هو فكره الحركه فتح الحوار في مساله الحد الادنى للاجور دي ممكن تبقى الفايده في الموضوع ان احنا خرجنا من فكره لا صوت يعلو فوق صوت المعركه الى فكره الاجور ومشكله الناس الاساسيه في الموضوع اللي هي ممكن تبقى بتعمل حراك بشكل مختلف